6500万年前地球は活気にあふれ大地に恐竜たちが跋扈したそれは原生生物の時代から長きにわたり増大し続けてきたライフスピリットと呼ばれる地球の生命力そのもののせいであるしかしみなぎりすぎた生命力は突然反動を起こした地球に天変地異が起こり大地に穴が開きライフスピリットがあふれ出した そしてその気に乗じて宇宙から謎の怪物たちが飛来し地球のあふれるライフスピリットを吸い始め地球の生命力を根絶やしにしようとした彼らは星の命を食らうデスイーターなのだデスイーターはライフスピリットがあふれる頃その大地の穴を狙って飛来し一気に吸い取ってしまうのだ地球は突然痩せ衰え恐竜は全滅の危機に瀕した このままでは地球そのものが滅んでしまうというその時デスイーターに立ち向かい地球を守った7つの力があった琥珀に包まれた彼らの名はダイノソルジャー彼らはよく戦いデスイーターは去った危機を脱した地球だがそれでもライフスピリットの消耗が激しく静かな時を迎えた 力を使い果たした大のソルジャーたちは化石となり長き眠りについたそして6500万年が過ぎ今地球には再び生命力がみなぎりすぎていた。 それじゃ 焦りやがって闇雲に行ったら敵の思う壺だぞどういうことだ俺たちをおびき寄せる罠かさあなとにかく行くぜ奴ら地球の穴を嗅ぎつける能力だけは持ってやがるからなそれに奴らは悪賢い騙すのも得意俺たち全員行くのはまずいかももう遅い嫌がったなデス野郎ども 地球の愚か者ども奴がいないやはりおびき出す作戦だったんだ地球の穴はまだ発見されてないとみた手間かけることはねさっさと片付けしまおうぜ 邪魔だぜ そうそう相手してらんねえぜやつかティラノどうした隕石がまた近づいている今度は本命かもしれんこの雑魚ども持ってけってか俺は行ずれ間に合わない俺が行く こうして6500万年ぶりの戦いは始まった大門竜宮が手下のブラックデスイーターたちを地球に送り込んできたのだしかし大門竜宮とは一体何者なのかその姿を見た者はいない宇宙のどこかにあると言われているデスホールに住み星々の命ライフスピリットを主食にしている謎の存在だ大門竜宮は星々のライフスピリット放出の穴 スピリットストローを素早く発見すると部下の伊賀のドラゴンデスイーターたちをその星へ送り込むそしてライフスピリットを根こそぎ奪ってしまう奪われた星は文字通り命を失いただの瓦礫と化してしまうのだそうなっては大変だ6500万年の眠りから覚め大のソルジャーたちが立ち上がった大のティラノ優れた行動力と戦闘力で仲間のリーダー的存在 得意技はジャンプ力 30m で繰り出す大のキック全てのものをなぎ倒すエールボーンクラッシュまた彼らはプログレスチェンジという能力を持ち人間型に変身することができるそして尻尾の骨の一部が分離化石剣グランスラッシャーとなる大のブラキオ大のソルジャー一番の巨体その分スピードはやや劣るがプログレスチェンジ後戦闘能力が高まる 尻尾の付け根に収納されている巨大なグランドアックスを手にするとスピードと破壊力が増すのだダイノステゴ機体上げの自信たっぷりの戦闘艦プログレスチェンジ後胸に配置された背びれはスパイダルボーンとなり猛烈な破壊力を生むダイノスクリュークラッシュ激しい回転と力を増した突進力で全てを破壊するダイノサーベル一番若いダイノソルジャー プログレスチェンジを頻繁に行い変化のある攻撃を生み出すそのスピードが自慢尻尾を進化させた武器タイガーウィップはダイノサーベルのその小さなパワーにもかかわらず自分の10倍もある敵を一撃で倒すこともできるダイノプテラ唯一飛行能力を持っているダイノサーベルと同じくプログレスチェンジを繰り返す戦いが得意翼と尾骨を進化させたウィングブーメランは 1000m の射程距離を持つ 大の鳥キャラどんな攻撃をも耐え抜くタフな大のソルジャープログレスチェンジ後は鉄壁の防備にスピードも加わり2本の角を進化させたボーンダガーで敵を砕く大のマンモスおそらく大のソルジャーで一番口数が少ない黙って戦う戦士しかし地球を守るという使命感は誰よりも強い武器はビッグタスクスピアー多くを語らない大のマンモスには まだ秘められたものすごいパワーがあるのかもしれない地球のライフスピリットを守るため再び立ち上がったダイノソルジャーたちしかしまだ戦いは始まったばかりだそして最も手強い相手が今まさに隕石に乗って地球へ向かっていた ットのストローはどこにあるここに穴はないギガのドラゴ貴様もおとりに使われたな俺をおびき寄せる餌だ餌だほざけ大の寺の餌はお前だお前は餌にありつけん地球の命は俺が守るここはお前の墓場だふざけるな こそ砕けて土に帰れ覚悟はいいな大のティラノ勝負だギガのドラゴン は歯ごたえがあるようになったが図体のでかい割にチョコまカと動けるようになったならず口は相変わらずだな大のティラノとティラノドラゴンが一騎打ちを繰り広げている頃ついに地球のライフスピリット放出の穴が出現したそして大門竜部はすでに大量の隕石を向けていたのだその大量の隕石落下の衝突はデスティラノに足止めを食らっていた 大のブラキョウや大のステゴたちにも伝わり彼らは現場へと向かった彼らは間に合うのかそして大のキラとギガのドラゴンも穴の出現に焦っていたしかし両者の戦いは際限なく続くその間に地球の穴は完全に大門竜宮の手下たちに占拠されてしまったそして 大門竜具の悪魔の口がまさに地球のライフスピリットを吸い込まんとしていたのだ急げ大のソルジャーたち大のブラヒオマンモスステゴサーベントリケラフテラそして急げ大のティラノ地球を守れるのは君たちだけだ ソルジャーだ俺が最強の戦士だ地球のライフスピリットは今度こそお願いいただいてくれるわ逆襲ギガノドラゴンダイノゾーンシリーズギガノドラゴンについているもう一本のビデオも必ず見ろよ 骨が鳴るぜ地球のライフスピリットをめぐる時空を超えた激しいバトルその決着は君の手でつけるのだ6500万年前絶滅した恐竜の化石にアースクリスタルのパワーが宿って誕生したダイノソルジャー彼らはプログレス戦記すなわち進化変形することによって ヒューマンフォームとなることができるそれぞれが個性的な得意技を持った骨のあるやつらだそして悪のゴンです大門竜宮の右腕として大のソルジャーの前に立ちはだかる伊賀のドラゴン彼もまたプログレスチェンジする能力を持っているさあ君もプログレスチェンジをマスターしてこの戦いに参加しよう それではダイノソルジャーのリーダーダイノティラノの変形を見てみよう中世代白亜紀の地上最強の肉食恐竜それがティラノサウルスだ足を後ろへ曲げ体を左右に開く中に内蔵されていた腕を出す恐竜の頭部を畳みハッチを開け中からヒューマンモードの頭部を出す尾の中から 化石剣グランスラッシャーを取り出し右手に持たせれば光り輝く骨格とクリスタルボディを持った挑戦士の完成だダイノソルジャーの他のメンバーも紹介しようダイノブラキオダイノソルジャー1の大型戦士だダイノステゴはミドルサイズのソルジャーだ 胸のスパイダルボーンが回転するぞ小型のダイノサーベルタイガーウィップを装備しているぞダイノプテラも小型のソルジャーだウイングブーメランが必殺武器だダイノトリケラもミドルサイズのソルジャーだ武器は2本の探検ボーンダガー 最後は大のマンモス装備している長槍ビッグタスクスピアーは強力だそれぞれのメタリックカラーと色鮮やかなクリスタルボディ君は誰が一番かっこいいと思う伊賀のドラゴンの変形を見てみよう伊賀のドラゴンの特徴はとにかくその長さだ大のティラノと比較しても見ての通りだ そしてその変形過程はまさに大胆不敵全身を折り曲げていくと黒いメタルボーンに包まれたボディが形作られるのだ角を開くと頭部の完成だ伊賀の騒動を折り拳を出すとヒューマンモードの完成だ全体を見てみよう右腕となった黒攻撃は凄まじいぞ この凶暴な顔を見てくれこれが伊賀のドラゴンださあ対決の準備はできたプログレスチェンジは今まで誰も見たことのない進化システムだ君もマスターしようそして君だけの大のゾーンを作り出すのだ